bon dia. Tenim un company més. Uh, <laughs> de fet, el, els sindicats no hem estat passius en aquest eh, punt en absolut. Uh, quan ens van crear les estoc pujades, que efectivament uh, la cosa era immediata, i era immediata entre altres coses perquè tenim força relació amb les persones implicades. És un procés fet des de la, des de la societat civil, és un procés fet des dels usuaris, això està clar, i per això el nostre paper fins ara havia estat un paper eh, aparentment invisible, segur, eh? però allà hi érem, en el sentit que eh, coincidim plenament en tot el que ells han plantejat. Eh, els nostres activistes han estat eh, tots els processos que s'han fet primer dimecres, bàsicament, a fora i algunes reunions de, de, de procés. Eh, per tant, no és que ara caiguem del cel cap de nosaltres, sinó que mm, ja érem una part i el que sí ara voldríem és, en tot cas, sense prendre cap mena de protagonisme, continuar sent una part d'això, sent una part eh, que recolzi més amb aquesta crida pública el fet que eh, els usuaris eh, són els primers afectats, els treballadors són també afectats i que en aquest cas hem d'anar tots plegats eh, a fer aquesta feina de tornar enrere les tarifes, la pujada de tarifes que ens han posat. No és un procés barceloní tampoc, és un procés de tota Catalunya, gairebé tota Catalunya, perquè és un procés que afecta eh, no només a la primera corona, sinó a diverses més, i és un procés que afecta indubtablement a la gent que entra i surt de la ciutat a treballar o que es trasllada entre ciutats eh, a treballar. Eh, en aquest cas, ja eh, també doncs, mogudes que hagut a Barcelona, però també Mataró, Allés, Vilanova, el Garraf, són llocs en els que els companys dels moviments socials, estan, i els nostres membres estan allà implicats i han fet també eh, accions, han fet trobades, tenen planificacions i tenen un camí preparat per ajuntar-se també amb les protestes de, de la zona, fer tota una pinya i entendre que la pujada no és capitalina exclusivament, sinó de tots els usuaris del transport públic. El procés clarament és social, ha de ser social i ha de continuar sent social, perquè el que estem parlant és d'un dret públic, que és el dret al transport, i en aquest cas una part d'aquest dret del transport que és el preu, el seu cost. Eh, si ho assumim i així és clarament que és un dret públic de tots els ciutadans, evidentment la seva financiació és una financiació que ha d'estar garantida, que ha de ser reduïda, que ha de ser al mínim i, a més a més, s'ha d'interpretar també que no, és, no es tracta de que sigui senzillament un dret en el que pots tenir un luxe o no, és una necessitat vivencial també, per tant, eh, és una altra justificació més perquè sigui assumible, assequible per qualsevol persona que necessiti desplaçar-se. I en aquest sentit, doncs, tot el sistema de tarifes que tenen muntat més aviat contradiu una mica i amb aquesta última pujada absolutament cercena talla, retalla el dret a la mobilitat de les persones d'una manera important i dels treballadors, bàsicament, que són els que més han d'utilitzar el bitllet de forma més clara. Eh, no volem deixar tampoc, per la part que ens afecta com a sindicats, de la conceptualització de eh, darrere joc pot haver o no cadascú ho veurà de manera més clara, nosaltres veiem clarament que també hi ha una intencionalitat dintre d'un procés, és a dir, la segregació de les entitats de les empreses del transport no és casual, la privatització que mica en mica estan fent d'autobusos, de línies d'autobusos que estan fent concessions a empreses privades no és una casualitat, la segregació que han fet a Renfe a nivell brutal a tota Espanya eh, i trencant-la amb mercaderies, passatgers, avis, tal, no és casual, tot això forma una trama, que ara posin això, ja alguna vegada, anys enrere, si feu memòria, trobareu que alguna vegada també ho han fet. Passem aquest tros d'autobusos que no és rendible, i ara ho passen a la privada, que sí que ho fa rendible. Eh, on està el miracle? No, no hi ha un miracle, evidentment. Hi ha un sobrecost que paga algú concret, que és l'usuari. I de pas se'ls desempelluguen i transformen aquest dret públic en una cosa que està a les mans privades. Amb això també hem de lluitar eh? i amb això també ens oposem per la part que ens toca. I només ja per tancar, eh, penso que potser m'he estès una mica massa, disculpeu, per tancar també a, eh, a totes les persones que des de l'Ajuntament o des de l'ATM ens estan dient que la seva autoritat es veu així com trontollant, jo us diria, la seva autoritat es guanya, el que estan fent no és mereixer autoritat, el que estan fent és aplicar autoritarisme i per això ens tenen a tots al front contra ells.